В месеца на семейството в Т-маркет може да пазарувате изгодно любимите си продукти в специалните ни семейни опаковки. До 12 октомври купете 2 литра олио само за 3,99 и местни изделия на Родопа Троян с 25% намаление. Т-маркет – практичният избор.